moi ndaba suki apema ndio bima ta mande fombal no ebokuta nazala ezala bon hôtel mandé ekoma ala mandé pembe elabi e eh, papa ya basigno ele ça diake age ezopusana age ça même sur le lit conjosan mpe no efficacité ezokenda kokita ekoma mpena botindi biloko na mboka botindi ya bachinois botindi eh, ya bwendeko na emeleka mpe ebele te parce que yobela tension pas mandé na ngai yobela paralysie tu sens que quelque part eza baindice to basigno elakiso eke non 15 ans liboso awa kopo wana akoka yango su te préparer ma koprépare tout ça c'est des idées me na dans nazomonela yo wana ndeko na nga passe ya passe pe mawa otala kutu teke avenir ya bana bo nde nde ah, la kutu nde mbongo bazopesa leta zopesa mbongo pona euh, garantie parce que nde bamaladi bele ebele ebele <laughs> bana efo la garantie bana souci. L'état aza na susi ya bana ya yo le yo moko vraiment

tane yozo souffrir pas boula bien baidea bien mais tellement baboti bazana possibilité, te faute na bango mpe te bokona payer moko boye payer moko compliqué la guité Jusqu'au jusqo boula bien ezokufela na motu baide oza nango wana ce bazwi bon ba pécho ma na minute décollé. mais ozobundana bundana nano na ba vision qui toque pourquoi parce que baparent hein, no ça apesaka bango moyen te pour que aux tâches. Mais ce a siko oyotala nzambe aopesa no baopportunité vous mwa une opportunité, de franc un kana milangwa papa là bien que chacun de nous rentre zonga na kat na yo là, papa bozoswana bozowelela pose en bongo ere olandele boye un ni azokende papa papa. est ce que tu joues ton rôle très bien est ce que la réalité à vie

c'est la HT. Tu vois qu'un père qui ne joue pas son rôle, très bien. Tout ça, Dieu regarde. Quand tu n'accomplis pas ton rôle, même Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Nous avons un blocage dans ma vie à Batubélé. son ami Rey. Nous avons un abengi sous, Pas abengi, na mon sous, pays. Mon ami déjà des fois, 200 dollars, on a un oyo mibale bazobengana susu bon ça va na abongisi na place kote ce gars esimbi oye yé oyo vraiment le kilo place dans le ndako et c'est pas des histoires c'est à dire que nyonso wana eza dépense na bah, avec quoi aleke koépargne ata mpona éducation bah bana na ye ndeko soki na bango babusoba vie au oh, pas banda depuis baage âge, ba 18 ans ntina 55 ans tu vois que l'âge est en train d'avancer mais le monsieur se comporte toujours comme un gamin comme un jeune homme comme un, un jeune garçon il ne se rend pas compte que les temps sont en train de changer. La saison est en train de changer. Bah, bah, bah, symptômes, déjà que il faut s'adapter à la saison il y a un temps que ça va bien mais il y a un temps où oh, comme compagne na je tends vers le soir de mon histoire sur cette terre je dois laisser des bases ah non tu n'as pas pas mon coin ah papa yo ntambi so oyebi vi na ye te ntambi so asala oni loni déjà ndeko na so otala moto alona oyeba bana. na monde de vie oyo oh, so moto abandon depuis mois, bomwana lon a bien ya Et eh bien pour moi na ça, lon asa qui déjà mais oh, oh, na bamode oyo nde omona penaki oyo so olonaki ekokenda kozala ronge parce que na bato ozokende que wana oyebi te etat dame ya nani oyebi te nani aza nani mpe azwa na mission nini pembeni na yo tuna simba mitou, mitu babandaka bien nzambe apesa baopportunité mais à cause à manque à discipline pe manque à sérieux na vie ti okende kokwea na motu moko ojour okwea na delila ouais comme missionnaire na vie oyeba te tikama te atongo lelo interpeller motu na motu ozonga kati na yo Est-ce que nazo jouer rôle n'anga bien ba comportement nanga est-ce nazo rendre ndeko nanga est-ce na rendre service na bana nanga lobby de quelle manière te comportes-tu Est-ce que vous avez un poste qui est papa tu joues un rôle comprendre les missions Vous même pousse âge. Le bleu bien opposé a besoin. Eh, oh c'est pas la c'est une très bonne chose. Bana bana 5 6. Mais à partir ya era aussi sa high school. Et comme ce besoin. Papa, na ke université

Pendant 4 ans, ça fait combien 16 000 quelques. L'État paye bien. Parce que yozo ya ni Papa na yo, adamara lara, azora lara, atinela ba makangu na ye, asala ba ambiance na ye, ata lupangu, ta en Afrique Un papa irresponsable. Et on a zo tout nos questions na banene mission na Est-ce que bana na yo ba na be mission pasteur la lobby? Ba kangondo quitter. Papa yo na tout na yo mwana batunisi kokutana wana de bilongi kanga aini abi paster oyo akanisaka nini alakisaka nini tolakisa eloko te ndeko c'est juste l'esprit de l'éternel qui nous met à cœur des sujets interpellatifs toza na mpona kooriente nous ramener sur le rail mpona koredresse e eh, toza <laughs> Et yo ezongela la paix bisomoko Voilà pourquoi nous veillons à ce que le Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce, de sorte que, autour oh, de biso morope, nzamba sala biso grâce et va la en application.